Тэгээ энэ мапны хувьд гэх юм бол нэр э, яг мэдхгүй. Яах вэ? Тэр баг хоёлынгийнх нь өмнө тоглосон мапнаас баг илүү том мап юм шүү те. Тэр юу вэ? Чараа сайхан биш те. Ваа ти чараа. Йоо, юу яцхан. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа мандахтай хамт дахин нэг back room-д орж ирсэн байна. Гэтэ за мандах мэдлээрээ. За сайн байна уу? За тэгээд өнөөд гэтээ бит хоёрын орж ирсэн back room бол яг би яг энэ яг энэ юу юу гэдэг back room бэ? Энэ устай заяа. Нүл ус. Яа, бит хоёр бол одоо бүр ингээд шалавт норцсон амар хэцүү байна. Тэгээд энэ дотор бас мангаснууд байгаа. Бит хоёр амар айж ийн яг үндэ. Тэгээд одоо хоёлоо одоо тэгээд хоёлоо одоо гардаг л байгаа да эндээс. За за гарнаа. Гарна гарна. Гарна гарна. За за тэгэхээр бичлэгийн явцад та бүхэн бидэртэй хамт бидэртэй хамт байна гэж найдаж байна. За за ойлоо эхлэе эхлэе та одоо. Энэ одоо энэ одоо юу гэдэг газар вэ одоо? Яа манай гэр байна уу? Тэгээ энэ мапны хувьд гэх юм бол нэр яг мэдхгүй. Яах вэ? Тэр баг хоёлынгийнх нь өмнө тоглосон мапнаас баг илүү том мап юм шүү те. Аа! 열! 이럴 줄 알았어 하면 열! 야! 아! 아! 야! 아! 야! 야! 열하다! 와! 와! 맞다, 야, 진짜 아주 좋아. Хүү. Яа, биш сайгтэй арай. Хүү, нэг нэг яа. Тань юу болоод байна? Йоо, йоо, төрдөг дээр бааш та. Йоо, энэ юу юм бэ? Аа! Аа! Өө хаана ороод ирв? Мантха мантха чи хаана байна? Хүү. 아! 디오에! 아? 미친이 안친 테이 어? 계속 요원장! 요원장 짝 하고 있어! 아! За за яа. Иш яа, иш иш иш. За тэгээ. Яванда ямар аамир юм бэ? Йоо. Энэ цог мохох, энэ цог мохоор юм харагдахгүй шүү дээ. Цав цагаан. Харин тий, хоёул хамгийн гол эндээс яаж гарах юм болоо? Аюустаа мэд. Эндэр мэддэг. Ой, оо буцаа ирч. Буцаа ирдэг нас үе. За дээшлэх үү? За дээшлэх дээшлэх. За дээш гарч үзье. Хамгийн дээр нь гарч үзье. Юу энэ яадаг шин? What? За. Юу Монгол хэртэй. Монгол хэр юм. Тэг тийш хатдаг. Монгол хэр ингээд дундаа ингээд асент болно. Харин тийтэй ёо шинэ хот төлөвлөлтийн санаа манай. Сумын базар тойлооч баг ажлын хийж өгöd байгаа юм шүү. Хөөе. Нэг хөөе. Нэг мөрөөдөд үү. Хаалга. Хаалга. FBI. Хөөе. Э? Аа! Чутараа. Чингис Бондын мөнгө. Самурай Бонд. Тэ мэ? Антха. Аа, чи юу тахад тэрвэ? Үе. Хөтлөж өгч ивчтэй god. Йоо. Йоо, ямар амар юм. Би чамаг юм ярьж байгаа одоо юм яриаггүй шүү дээ. Дугаа төвчөртөө сонссон. За хуц гар гадаг болчих. Энийг тойрог байгаа. За, за. Энийг яах вэ юм бэ? Мэн ороод юу вэ? Басан юм биш. Оо, оо, та мохорцсан байлаа. Яа, яна, яна. Йоо. Чи барахгүй хоёлаа. Юу? Яа гацсан. Тэгээд паркор хийчих шууд. Одоо ийш гаа. Тийш гаа. За. Тэр Сэлвэн ямар хүү байгаад. Хоёлыг тийшээ явах хэрэгтэй байна. Хүү. Та чи байна штэ. Тэр эргээд ирчих. Шилдэг нас. Аа! Аа! Бодороо бодороо бодороо. Аа! Чи хаана гоо бэ? Би чам харахгүй байна. Мэн RPG чинь анда. Зургийг ав, зургийг ав. Аа! <laughs> Аа! Ёо! Аа! Юу мэн их шорт, мэн их шорт. Нимэр орт шүү. Хөө! Би нимэр орт шүү. Орт шүү. Аа, батга. Тэ би араас очин. Үгүй, тэ би. Аа! Кавч. Аа! Ичих юм бод хинх юм. Хартаа тийш өрөө харс. Тийш өрөө. Тийш өрөө дөрөв дөрөв. За за за. Хартаа. Хүй тэр юу вэ? Харин тийм ээ. Юу юм бэ? Тутаа! Аа, цаанд тахгүй. Тэр тийм юу юм? Жоо чамаа хөөгдөө. Жоо. Fuck. Юу хаана нэ? Яа! Хайти. Червоная кола кола. Червоная. Хүй. Гэтэ ямар сони би. Би тэр яага буцаад ирчихдээ юм бол. Тийш аа. Ма. Йоо. Йоо, үхэчтэй. Аа. Аа, би фэлчлээ. Могорцлаа яла. Мэн энэ энэ юм байна зөвчлээ даа. Чи надаа сатас бич бич агас авах юм. Ба. Вау. Гэхдээ яг гол нь яг тэр жагаах яг яагаад байгаа таа. Үгүй хойлог нэг Spider Mitchell. Does anybody give Spider yeah. Mitchell some love? Oh, oh, no, no, what's not to happen? Yo, би. Ой, оо чи тэр. Йоо та. Миний гар бугаа яригдсан дээ. Хүрэл хүрэлч. Гурал хойлоод эдгээр гуртаа үзнэ. 23. Аа! Сухтар, сухтар. Шууд өсөр. Аа шууд иш хараа. Араа, араа, араа. Орч, орч, орч. Ёо. За хатан, хатан. Орч, орч. Ёо. Ёо. Утячь. Сия. Я хочу. Хаан төгтөө. Аа! Йоо. What? Whatever is it? Булангийн чаарсан уу? Зүүн буланд нэг гар суудсан байсан. What? Хүй, хүй анда, хүй би хачна хачна. Энд бүгдээр би ийш бүгдээр орчлоо. Ийш бүгдээр орчлоо. Хүй. Ой, гараад ирлээ. Оо, бүгдээр гараад. А нэг манаад байна. Энийг юм байна. Энийг энийг манаад байна. Энийг минь манаадах шиг байна. Нэг гар Нэг гар ихтэй яг байсан да. Оо! Аа, юу вэ? Юу вэ? Юу вэ? Аа, яг хоёр. Аа, яг. Юу вэ? Яа, хататрас. Мен зэр нөгөө доош ордог дээр. Йоо, ахын. Хүй, за биш хатуу тийч орчих орчих. Хүрдэ. Хүрдэ. Хүрдэ. Биш та бантаа. Орч орч орч орч орч. Орч. За за за за. Йоо би бүр энэ. Э, э. За орсон шүү. Мэн цаатаа байж ийм. Хүрдэ. Бас. Яа. Яа яа. Яа. Хүй. Битээ. Тэр нэг нэг нэг завсар байгаадсан шүү дээ ордог. Тийш ордог гэдэг оруулах гэж манай байгаа юм биш үү яг энэ бол. Харин тийм юм бол. Манта чи нөгөө газар хүрээд ирэх юм бол эдгээр гацсан хараа. Надад дайрахгүй байна. Хүй. Ой, гараад. Оо, бүгд гараад. What? Юу? Чи хэлж байгаа зүгээр нь орд. Аа тий. Йой. Окей. Би бүр ойртой байна болсон. Оо. Оо би ааста. Би жагаах тийм шүү дээ. Жагаахаа хэд болохоор амьд хам болов. Йо. Чарны хинбэ? Оо гарав. Ямар. Ой. Мэн мэн усан дотор орсон. Аа! Мэн чамаа харддгүй. Энэ амар юм олон төөрдөг юм мэйз байна уу? Харин тийм. Тэсний нэг юм том юм доошхоо явдаг. Мэн доошхоо орсон. Хүй. What? Ваа. Нан дооч гэдэг юм байхгүй гоостэй. Оо энэ шүү чи. Хараа. Чин доошхоо. Харин тийм мань үзүү цаач юм байхгүй л. Нөгөөд яваа. Аашгүй байхгүй нь яа. Нөгөөд мань яах вэ? Майнц цатай хайсан. Ханаа. За тэр хаад ханаа. А ийш ороод хэрэггүй ийш ороод. Нар мар нар мар гэдсэн. А тий. Зайч та. Оо мэн төөрчлөө анд энэ баах юм байсан маа сая. <gasps> Ой. What? Юу? <gasps> Ийм баг үстэй. Байгаагүй байгаагүй. Би би мэдхгүй юм байна. Тий. Зүгээр яваад байна. What? No! Би хатаад байна. No! Энд бичсэн юм байна. Биш та, биш та. Аа. Манта. Хм. За юу? Нар тэгээд хоосон тэгээ 2 3 гинэ. Таа нэг. Би аим шинэ газар хөтлөө. За ба. За. За <laughs> би солош. Сооч сооч. Яа, ёо. Ёо. За ба. Ёо. Оо мэн гацчлаа. Яа. Нүг, нүг. За. Бэн. Аа, юу чалгаа. За шил сурч бас бид нүгэд чинь наваад. Хүй. Тус. Хөө. Юу вэ? Хүй, цаана нэг юм байна. Мэн гараа. Оо. Сайн уу? Таас хавшлаа гацсан. Та энд амьдраа хэр удаж байгаа вэ? Та одооны нийгмийн тухай юу гэж бодож байна? Та жагаахын тухай юу гэж бодож байна? Та мөх хурдаахыг юу? Ахыг орлоо. Юу амтхан юм шүү. Энэ бүр амар юм биш үү? Тэр юу болоод байна ах? Надаа надаа надаа санаа төрлөө андаа. Хөөе хөөе машин. Яа сороо сороо. Зосто. Хөөе. нэлээ анда. Ее, чамаг алаанаас үе. Ее. Мачи анда уулангой ногч ирсэн да. Харин тий. Чи юу юу та? Анда мен. Я. Ё. Ё анда. За анда мен аюулгүй анда. Ё. Яа, би аюулгүй. Ах, ах, ах, шиш магадгүй заяа. Ихтэй л ойлоод байна. Ё. Тэгэ. Чишээ төгсдөө. За. Аа ингэ чи өрөд өрөд өрөд санаад ирсэн. Энэ энэ дээр сууд болж гинөө. Аа сууд болж байна. Ингэ чи ингэ чи ингэ чи өрөд. <laughs> За. Оо оо. Оо. Оо яна. Оо. Оо. За. Яна яг гацсан. За. Ой. Ээ. За жаа жаа жаа. Ой. Ой. Мэн бараг гарцаа. Гарцаа. Ээ. Юу вэ? Өө. What? Анда гараад ирдээ. Би би гарч. За байж. За одоо ингээ одоо ингээ зөө одоо байж. Чис чис оо. За. Ээ. Оо оо. За хай. Инараа да. Инараа. Тос биш. Юу юу? What? Энэ юу вэ? Хм. Энэ цус шүү дээ амарсан юм. Тийм ээ, тийм ээ. Ээ. Ээ. За юу. За юу байна? За юу цаана? Ой, за яж байна. Мэн нэг эдэж уух юм тавиад. Ямар сонир лов. Оо энэ манай энэ. За энэ байна. Оо наач. Мод модсон хоол байна. Юу? Ой, яах гэдэг нөө. Ой. Ой. Ой, таа. <laughs> За явлаа шүү. Авитер авитер. Ээ. Оо ах <laughs> шүү. За шууд ингээл. Ой. Яач вэ? Энэ тайл дээрх нэг өрөө байр юм уу хааш. Яард. Машин итер. Яа. Оо за машин машин дайруулцгаа. Хөл хөл юм. Хөл мөнгө тоглоо нас тээ. За вэж вэж вэж байгаа. Мэн хаалгаа гэдэг. Оо оо ой оо зэхлэг байна. За чиний чиний чиний гол тэр нөх шүү зөө. За. За миний юм том. За мань гаргалаа. За чи гаргалаа. Ой. Хурда а винчи би ямар чиний ажилтан биш. Би бас ажилтан биш. Ажилтан дууссан байна. Хийшиг гацчих мод. За ах одоо ойлгийнхын тоглолтыг үзэх нь шүү. За. Өглөө нэр арга аргасаар бөмбөг хийх юм уу? За ээж тавиа. Өөр бөмбөг өөр бөмбөг байгаа юм. Хөөхөн бөмбөг байна хараа тий. Боо. Гураар тоглох уу? 3 голоор. Хатгуус гурав. Ой, наа бүр өтгөхөд шүү дээ. Ой, ой, ой, ой! Шон, шон. Ой, яа. Ой. Sai! É. É. É. Corre! O Quai! O Quai! O Quai! Oh, não! O Quai! O Quai! 이제 아까 애미 왔다 갑자기 으이 거기다 거기다 구호킬 되겠다 감쇼 팀이 씨 구호코 다 세고 다 되겠다 자 Ja, is ist Quer pelas bilebin para pelas pelas pelas As pelas dat ik het agradece agradece It's been a little rain. Good hit so far Ronaldo. Richarlison. So the Japanese referee blows his whistle and it is In goes the Brazilian free kick. Oh! Great one, and they're in front. Oh. Well, Thiago Silva <laughs> put it in the back Just of the net, but he's offside. Neymar. Oi, oi, oi, oi, nothing that. Good bursting run, oh! really good stuff. Oh! And Fred! And that one will count. Brazil have the lead with only six minutes played. Don too intense, first block played. Chan getting forward. Ah! what a finish! Huang Uijo for South Korea. It's 1-1. After a long, long spell of possession, it must have been 40 or 50 passes they put oh. together, edging up the pitch, then... Alexandro, three in the middle. Rafinha, blocked Neymar, can't clear their lines here. Dani Alves, lucky save. Kim Sung-gu appeared to misjudge that. Oh. well, they're claiming a foul on Alexandro Brazil. he does. it's a penalty to Brazil, conceded by Leon Patrick. Йоо. Оролцоо. Ээ, ч та оролцоо оролцоо тэгээд гीच чад. Neymar against Kim Seong-gu scores. Arsenal. And Brazil lead 2-1. <laughs> Ah, da, da, da, da, da, da. Well, it's mind games with the goalkeeper. Neymar's corner kick. За 2 2. Unlucky Thiago Silva. За за за сүүлийн фидас яа. За хоёул сүүлийнхаа зүгээр ямар ч камера камер дээр тавьж байгаа хөлөөрөө тоглож байна. За. Камера. За тийм. За. Оо. Ачид. Каранац дөрөнгөө. Я я гүйсэн гэсэн. Я я гүйсэн гэсэн. Оо яа. За за. Яа. За за гарахтаа. За гарахтаа. Ой. Ой. Яй! Алдаа. За за алдаа аавч. <laughs> За эндээс итгэж шүү. За Deixa'm T'has un flow with i el cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara uh! Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Ew, that's... Ew. Oj. Jasne. Я вижу. Кое? Чья правда? Ой, она. Хуй. Гол. Аа. Ой, яа. No. Оо, яс хөдөлтгүй бөмбөг вэ? Immense Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, гол. Яа, за за өнөөдрийн бичлэгийг үзсэд баярлалаа үзэгчтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бит хоёр бол яалтчихгүй. Бит хоёр энэ мапыг дуусгах чадаагүй ч гэсэндээ амжилттай хөл бөмбөг тоглож дуусглаа. Тэгэхээр та бүхэн аа эмчлэгээ бүгдээрээ аа 1000 лайк хүргэцгээе. Тэгээд дараагийн эмчлэгээр та бүхэн юу үзмээр байгаагаа коммент бичээрэй. Биш таанда. Манай айч ч юу? Тэд нар бүр байхгүй болоод асуу. Би яг сүүлээр байхаа болчихсон юм байна. Агаа энэ дага хөрөлд хөрөлд мэдчихэж байгаа энэ дага. За та бичлэгээ бас дуусгахаас өмнө хүмүүсийг нэг харчаад тэгээд дуусгах та. Энд байсан байхаг. Эхэж байгаа хитэ. Байсан байна. Оо! За байсан байна байсан.